Hoy vamos a comprobar cómo reaccionarás a la comida invisible. Mirad, ya está oliendo para ver qué he traído de comer. Oye, parece que está muy bueno lo que come Sergio. ¡Qué raro! No huele nada. se intenta comerlo, pero se queda un poco extrañada al ver que no hay nada. Chuparé más a ver si puedo notar el sabor de la comida. Pues no. ¡Wow! ¡Qué comida más rica hay aquí, Dasha! ¡A ver, a ver! ¿Eh? ¡Qué graciosa es Dasha! le daremos un poquito de comida de verdad, ¿no? ¡No puede ser! Antes comida invisible. Ahora comida que se escapa de mí.